we zien te snel Surf te snel met Mobile Vikings. Maar zie dat ze niet pakken. Nu te snel thuis internet aan een onverantwoorde prijs.